Assalamualaikum selamat siang ini dapat urusan dari Mas David di Bekasi di Bidung ya ini memaksan ini modem Maxis ini masih 3G kita buka ini untuk kelengkapannya anda bisa lihat ini untuk manualnya ini APN nya ini modemnya kedua kabel kabel datanya ini oke okay, ini modemnya kayak gini hmm, ini ya HDPA. oke kita akan packing dulu ini kayak making buku Yeah. ini udah kita packing insya Allah aman Thank you. oke jangan lupa untuk subscribe komennya dan orderannya ya terima kasih Terima kasih cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh